Tarifa de móvil con llamadas ilimitadas o bono de minutos. Con la primera opción no tienes de qué preocuparte por el tiempo que hables, pero puede que te salga más cara que la segunda. Y comparar tarifas no es fácil, porque no solo se trata de valorar cuántos minutos sueles hablar cada mes, sino que también debes tener en cuenta los gigabytes que consumes al navegar por Internet. Y por supuesto hay que tener en cuenta cuál es la compañía con red propia que te da la cobertura porque puede que en la zona donde vives, estudias o trabajas algún operador no dé suficiente calidad. Al revisar las ofertas de 11 compañías pertenecientes a los cuatro principales grupos de telecomunicaciones que operan en España, Facua Consumidores en Acción ha comprobado que tienen nada menos que 113 tarifas. 45 incluyen llamadas nacionales ilimitadas, otras 45 ofrecen bonos de minutos y las 23 restantes implican el pago de cada llamada. Y ojo que hay muchas más compañías de móvil además de esas 11. Se llaman operadores móviles virtuales. Funcionan a través de acuerdos con las compañías con red propia. Recuerda que sea cual sea el operador móvil con el que contrates, la cobertura será de Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo, que pertenece al grupo Más Móvil. Para ayudarte a conocer y comparar las tarifas, Tienes todos los estudios comparativos de Facua en la página web facua.org.